e, zea izea. Ze? Badakizu korrikaia pasadala ez da? Bai, noski. Orduan, zea izea petoakin. Ba, grabatu nahi dut. Ah, bale. Baina ze, oain, ja bukatu danen? Ba, bai, aurtengo korrikako momentikoak bildu nahi ditut. Ah, bai dea polikia da. Bueno, orduan, ze, utziko jazuk grabatzen, aldein gozu mesedez. Bai, bai, bai, barkatu, banoa, gero arte. Eskerrik asko, gero arte. Ei, baino ez aztu esatea, aurten ez dezula korrik eh? Bai, gero esango dut. Bai, bai, bai, banoa, gero arte. Gero arte. Bueno, ba, entzungo zenuten bezala, bideo hontan aurtengo korrikai buruzko momentikoak gogoratu nahi ditut. Bai, nahi dut top moduko bat, ba, errepasatzeko korrikakutze dizkigun momentu txoiek, eta, bueno, seguruna gehienak ikusita izango dituzue, baino ilusioa itaziten ziten bideo baten gordeta eukitzeak. Saiatuko naiz azkar azkar egiten errepasoa eh, ez gehiegi luzatzen gauza bakoitzekin ze bestela oso bideo luzea geldituko zait. Hasi aurretik bai esan nahi nun, bueno, top amar izena dula zerrendatxoak, baina ez daude ordenen. Bai, osan batak ez dauka beste baino garrantzia gehiago, ez zolako ezer. Beste gabe, amar gauza hartu ditut, eta hoiek erakutsi nahi dizkizuet. Bueno, azerrendak ba, inazteko, grazia inditen argazki hau jarri nahi nun, ez bali dute irakurtzen txalekoan jartzen diona, jartzen du ez dela jaka horiak, dala korrikako segurtasuneko bat, eta bueno, ba, argazki kuriosua iritu zait, eta horrekin hasi nahi nun. Eta grazia indiaten gauzekin jarraituz, erakutsi nahi dut, oain arte nere ustez korrikak eukidun elkarrizketarik surrealistenetariko bat. esan ez dala elkarrizketa kurioso bat behintzat. Gaur ba, di joaiturengo hartza ez dakitzen bat kilo pixatuko ditun mozorro horrekin korrika izerditan eta alare, elkarrizketaik entrevistatzaian galderai erantzuteko gai da. Txalo bero bat, iturengo hartz horri. Nik ezingo nuke. Eta gauza surrealistekin jarraituz, entzun ondo bideo hontan esaten dana. Franco ere! Euskara! Ba, bueno, antzadanez, trebinon badago Franco izeneko herri bat, eta korrika bertatik pasazanen, ba, olako momentutxoak utzi zituen. Euskaldun gehienok asko emozionatzen geha korrikakin eta bi urte pasatzen dikeu, korrika berriz noiz iritsiko zain. Eta ja iristen denean eta ibilbidea dakigunen, ba normalen korrikaren bila juten geha, gure herritik pasatzen ez balin bada, ba ikusten dugu aber zei bilbide iten duen, eta norabaitea jutegea korrikan parte hartzeko. Baina beste kasu batzutan, korrika gurutzatzen da jendearen biden gutxina espero dunen, ez? Adibidez aurten, Juto Japoniarra, eh, Santiago bidea egiten naizala topatu zan korrikarekin, eta animatu zan parte hartzea. Gero gaina beak ere Twitterren idatzi zuen, parte hartu zula eta oso gustora sentitu zala, eta bueno, banik uste, hoi badala urtengo korrikaren momentiko bat. Amarregunetan zehar, etengabe egiten dan olako mobilizazio erraldoi baten, oso normala da ustegabekoak eotea, despisteak, arazoak, eta bueno, nik uste hoiek ere politiak diala, naiz eta segurunik antolatzaiei ez dien grazi gehiegi egingo. Eta bueno, aurtengo korrikan ere, egongo zian olako amaika momentu, baina nik bat ekarri nahi dut bideontara e, igorren gertatu zana, mm, lekukoarekin despistetxoren bat egon lekukoarekin, furgonetarekin, edo bueno, hor, zerbait gertatu zan, eta koinzidituzun ETB zuzeneko emisioa egiten naizala momentu hortan. Ordun ba, bueno, nei oso adibide politia iruditzen zait, bazkenen ba, 10 egun irauten ditu nolako mobilizazio erraldoi baten gertatzen dian ez ustekoen oso adibide politia iruditzen zait. Eta bueno, ba, honekin ere aprobetxatu nahi nun, txalo bero bat emateko antolakuntzan dabilen jende guzti horri, eta kasu hontan, ba, zuzeneko egitea tokatu zitzaien kazetari hoiei. Ezak guardaz eta kristolako izerdik adartu neban. Eta pentsat urte bilik Peter, hori, bueno, bueno. Eh, binke, aldizkariko, sustantara izabilt. Bai. Galdaka usan zola derrian, eta eh, zan dakue, eh, bueno, nelako albisteek eta eh, eh, eh ikusten da, lekuko galdu dugu, ia, ia berreskuratzen dugu, bai, bai. <laughs> zain egongo galalako. Zer lan ba? Zer pasa? pasa? Bate <laughs> Errepaso honen barrun sartu nahi nun baita kilometro travestia. Nik dakitenagatik behintzat lehenengo urtea da egin dutena, e, gazte izen egin zuten, azkenengo egunen, azkenengo kilometro txoitako bat, eta bueno, ba, ikusgarritasuna emateko modu politia iruditu zait. Laugarren eta irugarren puntuak elkarrekin jarri ditut eta momentu epikoak bezala izendatu dituten bi momentu diferente sartu ditut eme. Gauza luz aire! Bueno, bueno, eta harik gara ez zen oita bat jarrenkorrikak duen punturik altuen era Ibañetara, eta hau nola ez Ospatu beharko gu, ez da? Tipitapa, tipitapa! Zuek bai zuek meritua, ere, korrika! Bigarren puntu nere hainbat herritako irudik sartu ditut eta irutzen zait bakoitzak bere modura oso ondo irudikatzen dutela korrikan denok gabitzen gehala. Tipi tapa, tipi tapa! Korrika! Tipi tapa, tipi tapa!

Opa Mikele, dutorkan partazeko berbara da, gogoa, biota eta maitasuna, eta horrek sobra handiko zu. Opa, so, opa, darro eta soñonak ike. Gorrak ere! Shiro, please. sana, Suizana. Xavier Suizana. Khalifa. Khalifa, Aupa Khalifa. Chalo, chalo, chalo, chalo, Eta zerrendari bukaera emateko nere korrikari buruz hitz egin nahi dizuet. Lehen esan bezala, aurten ez dut korrikan korrikarik egin, ba bueno, ba nere herritik goizeko lauetan pasatze zalako, eta berez baneukan asmoa juteko, baino hotza hundia itezun, eta hoean oso goxo edoten zan, eta azkenen, ba bueno, ez nintzen jeiki. Beraz, ez, ez dut korrikaik egin, baino parte hartu bai, parte hartu dut, eta gaina oso modu berezian izan da. Kontua da, korrikako lehenengo asteburuakin koinziditzezun asteburu hortan, nazioarteko konferentzia bat antolatu genula Donostian, Wikimedia eta hezkuntzari buruzkoa. Orduan ba, bueno, mundu osotikan, munduko berrogeita mar herrialde diferentetatikan, egun da bat pertsona gerturatu zian Euskal Herria, Wikimedia, Wikipedia eta bueno, kontu guzti horiei buruz hitz egitea. Konferentzia igande guerdian bukatze zen, eta politia iruditu zitzaigun korrikarekin koinziditzen zunez, ba jende guzti horri aukera ematea korrika ezagutzeko eta parte hartzeko. Behiratu genuen korrikan hundik pasatzen zen, kilometro bat erosi genuen, eta jendeai gonbidapena genion. Eta bueno, ba, etzan mundu guztia animatu, ze batzuk bultatu egin barra zeukaten beraien herrialdeta, baino berrogei bat pertsona elkartu ginean, eta junginan autobusez, ba, Euskal Wikilarien kulturre elkarteak erositako kilometro hori egitea. Esan bezala oso esperientzia kuriosoa izan zen, ze bueno, baitu ba, ginean munduko txoko diferentetako jendiai esplikatu nahien korrika zer dan, Egia esan, kostazitzaien ulertzea, nik uste korrika bera iritsi eta korrikan sartu zian arte ez zutela oso ondo ulertzen zertzan hoi, baina bueno, ba, batzuk eh, oso ondo ulertu zuten eta asko estimatu zuten, beste batzuentzako ere oso berezia izan zen, ba, galestik etorritako pertsona bat ere bazegon edo galiziako bat ere bai, ba, oso ondo ulertzen zuna zergatik zen hori eta zergatik aiginan korrika, Eta bueno, ba, beste batzuentzat, esperientzia kurioso izan zen. Baina esan bezala, hoi izan da urten, korrikan parte hartzeko nere modua, bueno, hor ere ez nun korrika egin ze kamaratxo batekin eta e, GoPro batekin eta argazki kamarakin furgonetara egon nintzen argazkiak ateratzeko eta ikusten aituko zaten bideo hau egiteko. Beraz, bueno, parte hartu, bai, parte hartu dut eta oso politia izan da, baino ez dut korrikaik egin. Asi que, bueno, korrikan korrika egiteko datorren edizior arte itxengo dut. Eta bueno, ja, bideoa benetan erabat bukatzeko azkenengo irudi batzuk utzi nahi ditut. Hau ere oso momentiko berezia da, ez da pertsonalki nerea, baina bai asko estimatzen duten lagun batena, korrikazale amorratua da bea, zerbait egatik izango da, eta bueno, ba, behai eskaini nahi nion bideo hau. Muixo handi bat! Bueno, aurpegi ezagun bat, arabar aurpegi ezagun bat ikustu nahi nahi zor, eta... Zerrik asko tortzen Eta hor zehar, hau ikusten egon gola, Liria pospozik, beste korrika dizio honetan. Asi, que Liria dengatik izan da dira, kilometro hau! Viva su familia, Lidia, viva su Gora Korrika! familia Alpa, Korrika! Eta Korrika! Nire zure, Nure Rikora! gehiago tan Korrika egiten, eh! transmisioa transmisio